Hola, soy ámbar Zul, escritora y lectora de relatos eróticos. Los invito a leer mi contenido en ambarzul.blogspot.com. Les dejo el link en la cajita de descripciones. Hoy les traigo la escucha preliminar del primer párrafo de otro de mis relatos, llamado Embarazada y Tramposa. Juan vino a verme al salir del laburo. Habíamos quedado en tomar unos mates y charlar de algo que me contó su mujer, medio angustiada una tarde. Yo conozco a mi hermano y no podía darle crédito a las acusaciones de mi cuñada, quien una tarde me relató acongojada. Yo no sé si tu hermano no comprende o no sé, pero quiere que tengamos relaciones como sea hasta por la cola. Yo ya estoy de siete meses y no puedo tener ganas todos los días.